¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Xavi Luque. Vamos a ir con otro vídeo de America's Got Talent, en este caso es Kristen Cruz. Bueno, vamos a ver por qué no pone el título de la canción, solo sé que va a cantar y vamos allá. Kristen Cruz. Kristen Cruz. And where are you from, Kristen? I am from Crowley, Texas. Okay. I sing. Yes. And uh, I make drinks and videos of me singing. At the same time? Yes, yeah. okay, that's interesting. <laughs> I just really kind of just share what my life. Oh, uh, like matcha, coffee, protein shakes, and yeah. Stuff. Yeah. <laughs> I tried getting a job at Home Depot and I was like, you know what? I want to sing, you know? I don't want to. Not try, you know? What's the big dream? Um, to inspire people to to make them feel that you don't have to be anything else but yourself. I don't have to be the industry standard, you know. I like that. Well, I don't think the industry have got any idea what the standard is. Uh, yes. I'm being honest with you. All right, Kristen. Best of luck. We're all rooting for you. Thank you so much. Thank you. Vamos. Ooh. <laughs> My God. Madre mía, la voz rota. ¡Qué pulmones! <laughs> ¡Oh my god! ¡Chica! Una dicho que vive, que aire más puro respira, Dios. Totalmente. Esta chica tiene un don. Que además no parece que venga de ella esa voz. Wow. <laughs> Bueno, hasta aquí el vídeo. Brutal la, la, la voz de Kristen. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué tiene aquí en la garganta? Brutal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle like, no os olvidéis de suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.